Tu mai mai vrea măcar o dată Dai rândul tău să stai la coadă că în locul din pat e o altă fată E timpul să simți Gigo de Gucci Tu profitai amico Bani, bani, bye bye now Mă bombonico, nu mai sună că te prinde iubi cu tăticu Sărutul tău l-am uitat de demult Veninul care îți curgea prin buze minciunile Nu le mai ascult ca atunci când îți găseam scuze Sătul de tine și stările tale confuze Mă făceai să sufăr enorm, dar acum tu i suferind, dar ce plânge? Acum hei, acum mă vrei Ai dat timpul înapoi să mă iei, fiindcă ai văzut că mi-e bine și pot să fiu fără tine ok Am chef de fițele tale Lasă depresia, încetează să bei Chiar vreau să fii fericită Nu mai dau mesaje noaptea la trei Singurică la un vin roze După ce te luat papuci din nou gen Cauți medicamentul prin poze Sun la pansament că mora lui e dar ai ghinion pisi, fiindcă apari numai când sunt busy Când eram solo tu făceai teasing Și aveai numai fițe și figuri în leasing Tu doar faci lobby Să ai un backup copii Să ai unde fugi în relația ta fake E gata să dea ori tu popii Minutele în ploaie în parcare nu poți să le uiți ori în mașină, pe plajă, sub lună, acasă pe ascuns mă asculti Dădeai mesaje lângă scenă, venind ca Sandy Bell Să ajungi iar aproape de mine, din universul tău paralel Te mințeai, te abțineai, de fapt îți doreai să te atrag în al meu Jucai, speriata de sex, care sex cită greu Tu mai mai vrem o carotă timpul să simți tot ce n-ai simțit vreodată Tu mai mai vreau o casă